Nu, pirmkārt, apsveicu ar atgriešanos laimīgu. Paldies! Kā, kā gāja? Gāja ļoti labi. Ļoti labi. Esam, esam pārsteigti par vietējo uzņemšanu, par, par ceļu dažādību esam, teiksim tā, priecīgi savā ziņā, jo, jo, jo tas bija interesantākais, nevarēja zināt, kas īsti sagaidīs, kādi ceļi būs. Te viņi labi, te pēkšņi slikti, te viņi vispār nav. Teiksim, bijām Raini muzejā pārsteigti par viņu uzturēšanu, es tiešām tik pozitīvi un labi viņi tur vietēji uztur to Raini muzeju. Bija mums Raini lūgu nospēlēja ir fantāzija vieta. Visi pašvaldības, visi priecīgi, visi sagaidīja. Ar atklāstām rokām, teiksim tā, pavadīja. Ar, ar, ar, bija vietas, kur gan ir asarām acīs. Nu, tātad cilvēciskais, nu, bija kaut kāds tāds, nu, teiksim tā, bija citādāks viedoklis, kas mainījās par Krieviju par jā. cilvēkiem. Jā, jā. Ir krievi, kas dzīvo šeit, un tie, kas dzīvo tur, viņi atšķirās. Teiksim tā. Pat, pat ļoti atšķirās, varētu teikt. Vēl atšķirās atsevišķi apgabali, teiksim, arī Krievijas. Kā piemēram, viņiem Čeboksāri, kuriem ir savu tādu drošu republika, un cita Krievija, teiksim. Pilnīgi atšķirīgas lietas. Cilvēki savādāki, daba savādāka, teiksim, arī cilvēku kultūras un sakoptības līmenis, nu, teiksim, pilsētas vairāk, teiksim, savādāks, atšķirībā no citas Krievijas. Kā tehnika? Tehnika. Nepieviela. Tikai vienai mašīnai vajadzēja degvielas sūknīt. Tikai? Tikai, jā. Viss pārējais, visām mašīnām, visam ideāli. Bija karsti? Uh, nebija baigi karsti. Nebija? Bija pāris dienas tādas siltākas, tā. Tāpat tās laiku sāk tāpat kā te pa dienu saulīt, vakarā uzlīst, vai no rīta uzlīst, vakarā saulīt, teiksim tā. Bija saskarsme ar uh, policiju Krievijas? Bija? Bija. Un kas? Dažās pilsētās sagaidīja, pavadīja. Gan iekšā pilsētā, gan ārā no pilsētas pavadīja. Tie, kas jau mūs pavadīja, tie paziņoja pārējie, un nu, tie bija smaidīgi, priecīgi. Teiks, nebija ne, nekas tāds traks, nebija, kā rāda. Vienā vietā nekādas apturēšanas, nekādas pārbaudas, nekas. Viss ar smaidu uz lūpām. Uz robežas arī gāja labi. Visi priecīgi, smaidīgi tādu ar mazu humoriņu. <laughs> tā kā. Nu, un tad uh, varbūt jau ceļā radās plāns par nākošo braucienu. Ir, jā. Ir? Bet to vēl pagaidām nē. Tas ir, Pagaidām. ir jāizpilst, kurš būs labāks no viņiem. <laughs> Nu, noteikti būs arī kaut kāda atskaita video, foto. Jā, jā. Tas noteikti. būs tā, ka viss būs sakopots, visi plusi, mīnusi salikti kopā. Tad arī tepatās Jelgavā saicināsim apakaļ visus dalībniekus, visus atbalstītājus un uzrīkosim mazu bauju. Ok, paldies!